大家好，我是快乐老高。咱们今天来讲量子力学。我最擅长的。这个量子力学，你如果利用好了的话，有可能改变你的意识，你有可能就成为下一个马云或者下个比尔盖茨。嗯。嘘嘘。哎，哥们儿，你是谁啊？你为什么会在我家里啊？我是来自二零七二年的你。哎，这个人有意思啊。 哎，你咋没穿衬衫呢？我为什么没穿衬衫？你为什么没穿衬衫？哎，你别管我，我这是宇宙穿梭服，你不懂。那你证明一下，你为什么能是从二零七五年来的？来说个事情来证明一下。啊，在不远的将来啊，这个一一龙马会把人类啊移民火星，但是在火星上呢，我们跟外星人啊有接触了。 这个呢，搞不好要引起这个星球大战。但是呢，我们研制了一个新的武器，能够阻止这场星球大战。这个东西啊，一定要保管好，你在你手里保管好。呃，怎么证明我是这个二零七二年来的呀？这个告诉你一个小诀窍，呃，凡是看你视频一键三连、点赞、留言、加关注的呀，要么都有女朋友了，要么就都中彩票了。所以说这个呀，这个非常非常重要的一点，一定要。 保保密好，不能跟别人乱讲啊！哦，好吗？你们听见了吗？那有什么事儿啊？这火急火燎的要找我呀？这个东西啊，就是我们的这个机密，机密中的机密，千万不要给任何人讲啊！这个一定要保管好。你是未来唯一的救星，知道吗？啊啊！这个东西交给你来保管了。 啊，那你拿过来吧，来，哎呀，哎，就是这个玩意儿了。哇，这箱子倒是挺酷的。那行吧，那这个东西就暂由我来保管。这个时间我不多了，我必须要回去了，要不然你打破这个虫洞，我就再也回不去了，会扰乱现在的时空，会导致其他的多米诺效应。啊，没办法，那我就先走一步了。你要保重，一定要做好保密工作。人类的未来就在你的手里了。 行，那我知道了，那这个我会好好保管的。然后，这个我们自有高招，自有妙计。哇，那这不点儿啊？给老马说一说。喂，一龙马呀，我跟你说个事儿啊，这事可牛逼了。哎，对对对对对对对对对。大家下午好啊！今天大家猜到了，给大家带来一个开箱小视频啊，并不是这个。 啊，测评小视频只是测评到后面给大家说啊，今天呢先给大家做一个开箱小视频，因为这把手枪啊，大家猜到了是这个呃 Alien 啊，就是外星人手枪啊，非常非常炫酷的手枪。开箱呢，这个我也觉得非常值得给大家讲讲这开箱的这个感受啊，所以今天呢，我借了这个 Alien 的这个 Pistol 啊，这个手枪啊，给大家做一期开箱手小视频。首先大家看到这个外包装啊，非常非常的炫酷啊，有点像这个 Pelican 这个箱子的这个感觉。 哎，非常的非常的 rugged，就非常结实啊。然后呢，前面这个地方啊，还有这个 pressure equalizer 啊，所以说这个是代表什么呢？这个是防水的箱子，就你把它丢到什么海里啊，丢到什么湖里啊，这不会导致说里面会进水啊，怎么怎么样？所以箱子呢，非常非常的炫酷啊。然后这个地方啊，还有锁眼，看见没？ 你可以把这个上上锁，所以说你如果说想带这个枪上飞机之类的，你把它样锁起来，对吧？上飞机非常非常的轻松，对吧？可以过这个 T I C 的，没问题。然后想打开箱子呢，就这个锁扣啊，这样往下一打，然后往上一抬，对吧？两个往上一抬，锁扣就这样打开了，对吧？打开之后，当当当当，哇，高级感十足，有没有？看到吧？ 然后给大家讲讲都是有什么东西吧。这个最上面这一层啊，里面有这个 snap cap，所以你可以在家做这个训练什么之类的用。然后这地方有各种各样的小工具啊，对吧？各种各样的工具，然后什么这种 Allen key 啊都有啊。所以说，在这个简单的枪械的维护啊什么之类的都是没有任何问题的。然后呢，原厂呢还附赠了两个弹匣啊。 然后呢，还有第三个弹匣是插在枪里面的，对吧？然后这里啊，有有这个枪的这个清洁的这个 C L P 两瓶，一个是呃 solution，一个是 lubrication 啊，就是说这个一个是擦这个什么积碳啊、什么铜啊之类的东西啊，是用这一瓶，然后呢润滑是用另外一瓶啊，非常有意思。然后这个枪呢，打开啊。 还有一个这个 slide，这个呢是它的一个机瞄部分，然后这个枪的原厂部分呢，它上面是带了一个光学瞄准啊，哎，很炫酷有没有？然后这个就是它原厂附赠的枪套，这枪套也是这种上下可以调节的，很方便啊，很帅的一个枪套啊。 这个呢，就是这个价值六千多美金，将近七千美金的一把这个手枪啊。开箱仅仅是个开箱的一个小视频，呃，手枪非常非常的香。如果说你想看这个枪的这个进一步的这个讲解啊，包括这个枪里面的内部构造啊，包括我会做一个呃很详细的一个讲解，因为这枪蛮特别的，里面的构造我会给大家讲一讲。 啊，如果说你不想错过这视频呢，记得在这个视频下方点赞、留言、加关注啊，这样的话就不会错过这个枪的这个呃测评，就是打起来的手感如何，包括里面打开哎拆解一下，看看里面的构造如何。好，那今天这个简单的开箱，哎，这是他，今天是这主角，啊，我就给大家讲到这里，那我们下期视频见，拜拜。